人中にいますとかそんな何空気白알겠어싫어요白じゃないです白じゃないですよなんで急に演技白じゃないです白じゃないですよ <laughs> 음, 음, 뭐 그냥うん、海も増えたねほんとほんとこれ米ますやうん今までがナムが1、2、3、4、5できますならば今できません はい私슈 음, 뭐야 뭐야 귀찮아 알겠어 아, 귀찮아 아니요 귀찮아 아니에요 쓰레기가 못다이나이 저기 네 죄송합니다 네 말을 착하게 해주세요 便気がもったいないですよ韓国語で해주세요 전기가 네 전기가 네. 힘들어요 에? 못 다니다니? 아까워요 아까워요 응 아까워요 그래 수아테 그리코노 아 빨리 다른 사줘 네, 싱킹 타임 됐잖아요 어, 눈이 했던 거봤어 뭐 아니 이거 이거 이거 다해다 차키는 코드시다 그래? <laughs>

왜냐면빨리해봐아니아니아니아니되기마센오히려야초해봐나나나なんかもう目に漏れカメラしてるみたい <laughs> やめてください目に漏れカメラしてないよね <laughs> これでもし笑ったら誰かが何か買います <laughs> 何始ませよ次ハイマリーっすよちょっと何怖 次何何か見えました <laughs> あれ本当に何か見えました人消る人が中にいますとかそんな何怖いこれをこれをなんでキャリー話しますねさっきあんなにうるさかったのどれしじゃでしじゃえマネキンあこれ我慢します これしますねしますね <laughs> どうしたの何個に話したいペアペア何かあったら言ってねなんかさっき私が態度が悪いでしたキョイティー話したいことありますあ、待ってな白怖いよ何が何が何があれ、そんな、そんな人事じゃないあ、ちょっと不満えジョギ 最近連れてきますそうだ知らない。ちゃんと座ってちゃんと座ってちゃんと座ってなんかは嬉しいとかないやもちろん嬉しいですけど最初嬉しいですけど半分からちと怖いの強くなってそれなので今日からちょっと目見ないや見てね見てね <laughs> 見てくださいやでなんなんでどうしたの私が愛する人のベネちゃん <laughs> チャリ本当に思ってるそれ 本当に。本当。人生で一クリックがやるそうね、長い時間。좋았어요。너무행복하다가자야갑시다뭐한다아이고음래시아이고래시아이고래시에そそんな나무そんな나무じゃん자기자기ほんともののけ姫のあれの表情にめっちゃ似てるからやめて 자기 키우는 이동생 교수 죄송합니다 아이고 사실 와크레는 와트시노 시고토야 크루코 사랑해야 하는 시고토 이러이 사랑해요? 응. 와 어메이징 너 우리 시카토잖아? 네 우리 시난 나는 퍼센트 우리 시카토 몇 초? 난 퍼센트 35 테레비 볼래? 테레비 봤어? 테레비 미마슨잖아요 저기 1박 2일 시간 미나이죠 저 테레비 밑에 테레비 밑에 그래 블루투스 스피커 それリモコンあーいごちゃにえ彼はこれチャギの携帯では1携帯では2チェックしました全部が怖いねチャギのここに漏れカメラもあるしです、ね千と千尋の彼みたいよーい